基本上，我们人体的脂肪大概可以分为三层，好，就是表皮下脂肪， <clears throat> 还有浅层的脂肪，还有深层的脂肪。那只有小腿的地方是没有深层脂肪。那一般我们传统的抽脂都是抽深层的脂肪，所以像在大腿啊，或者是手臂、肚子的地方，其实传统抽脂或水刀抽脂大概能抽的都是深层的脂肪，浅层脂肪跟表皮的脂肪只有微缩可以做得到。 因为它是采用超音波的方式去溶解，那在浅层的地方比较能够有着力着力的部分。